Az emberek mindig lenéztek, a köcsögők mindig csak tőlem kértek Itt vagyok testvér és nézzet, hogy élek, mindenem megvan a vége a trének Az emberek mindig lenéztek, a köcsögők mindig csak tőlem kértek Itt vagyok testvér és nézzet, hogy élek, mindenem megvan a vége életének Nem adok kölcsön, nem adok többet, felejtsetek el Nem vagyok ön, tehát a zene az élet Vele nincs a harag, rózsaszín felhőben látom én magam Kértem az Istent, hogy adjon egy vászat Nem kaptam, de soha nincs a harag Felettem a fel, ha nem kér, hanem harag Az életem pedig kilátástalan Az emberek mindig lenéztek, a köcsögők mindig csak tőlem kértek Itt vagyok testvér és nézve, hogy élek Mindenem megvan, ez még a trének fájlag jobban telnek az évek, azt mondják nem élek Mindig lenéztek, féltek, hogy érek Nézd meg, hogy mégsem, és ugyan miért nem? Nem vágom azt, hogy teltek az évek Az, amit én érzek, nem hogy kértem De hogy nincs esélyem, azt mondtad, hogy nézd meg Felnőttem a élek emberek mindig lenéztek, a köcsögők mindig csak tőlem kértek Itt vagyok testvér és nézzet, hogy élek Mindenem megvan, a vége a trének emberek mindig lenéztek, a köcsögők mindig csak tőlem kértek élek, mindenem megvan a véget vének Purchase Az emberek mindig lenéztek, a kocsogók mindig csak tőlem kértek Itt testvér és nézzet, hogy élek Mindenem megvan, az vége a trének Az emberek mindig lenéztek, a köcsögők mindig csak tőlem kértek Itt vagyok testvér és nézzet, hogy élek Mindenem megvan, az vége a trének